salamlayıram, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə sobada ləziz bir yemək hazırlamaq istəyirəm. Bunun üçün yarım kilo çəkilmiş ət götürürük. Əvvəlcə onu tavada qovururuq. Mən bir qədər quyruq da qatmışam, görürsüz. Ət bir qədər qovrulduqdan sonra xırda-xırda doğranmış soğanı əlavə eləyirik və yenidən bir qədər qovururuq. Zövqə görə duz və qara istiot əlavə eləyirik. Xırda-xırda nazik doğranmış orta ölçüdə bir kökü əlavə eləyib yenidən qarışdırırıq. Ən sonda isə 2 orta ölçüdə pomidoru kubik şəklində doğrayıb əlavə eləyirik 2-3 dəqiqə qovurduqdan sonra altını söndürəcəyik. İndi isə baxın, orta ölçülü 4 kartof götürüb bir qazana əlavə edirik və üzərinə çıxana kimi su töküb qaynamağa qoyuruq. Kartof qaynadıqdan sonra əzirik. Zövqə görə duz Qara istiot əlavə edirik. Kartofu əzdikdən sonra mən yarım stəkan südün üzərinə 50 qram qədərində yağ əlavə eləyib və püremizə qatıram. Dürdüyümüz qaba bir qədər bitki yağı əlavə eləyib yenidən hər tərəfli yağlayırıq. Sonra hazırladığımız püredən əlavə eləyirik və yayırıq. Püreni yaydıqdan sonra bişirdiyimiz qiyməni üzərinə əlavə eləyirik və onu da yaymağa başlayırıq. Daha sonra yenidən bir qədər Pürədən əlavə eləyirik və yayırıq. Püreni yaydıqdan sonra 200 qram hallan pendirini götürürük və narın, sütkəcin narın gözündən üzərinə rəndələyirik. Holland pendirini də rəndələdikdən sonra E, tavamızı sobaya 180-190 dərəcəli temperaturda yarım saat ərzində bişməyə qoyuruq. Çünki bizdə püre pişmiş, e, qiymə də pişmişdir. Bizdə qalır ki, Holland pendiri də əriyib, onlara qatılsın. Əziz izləyicilərimiz, artıq yeməyimiz hazırdır. Siz də bişirin, afiyətlə yiyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Baxın, çox dadlı, çox ləzzətlidir.